Takže zdraví ťa Edu som sa pri ďalšom páte z Bonus Basics in Educational Learning a tentokrát tu máme UBIS Basics in Educational Learning. Takže čo som si zistil je, že UBI, tá, táto ruka tu, uh, je, eh, bola vlastne americká show, kde si mali ruku túto a to bola proste americká show, ktorá bežala v v 90. a 2000 rokoch. Tak tento mod som už videl da strašne dávno, ale nemal som k nemu žiadny link a konečne som sa k nemu dopracoval, takže dneska ho tu máme. A tento mod je tento mod spravil developer menom Angry Birdman Zero Free a predtým, než začneme, ťa chcem poprosiť, aby si dal odber, lebo môjim snom je dať 1000 odberateľov na mojom kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a, a potom, keď budeš mať u mňa odber, tak budeš získavať uh, e, notifikácie na moje videá, na moje streamy a všetko ostatné ohľadom môjho kanálu. Takže um, bez ťažších okecávaní môžeme ísť na to. Oh, hi. Welcome to Ubi Schoolhouse. Okay. Ahoy Ubi. Tento mod mal aj predošlú verziu, ale tá vyzerala úplne inak. Ahoj, Ubi. Toto sú nejaké asi sochy, predpokladám. A by mal animáciu takúto keď nás uvítal v jeho škole a toto sú asi predmety z tej show a <laughs> number game number game stars you win 6 11. Booby, you win star. You Yay. win star. Yay! Hooray! You win coin. Coin. Coin! To nie jest shiny quarter, ale to jest coin. Booby, you Na myške tie one. Á. To, to znie ako väčšina reperov v pesničkách. Á. Á. Jo. Ó. Ó. Ó. Uh, David Boost außerdem schätzt. Äh, Oh no, das war mein Fail, yo. Shot. Three. to bola playtime. Mm. Úbi mm. mm. za nami. So svojím repojúcim hlasom. A... <laughs> to sú nejaké obrázky z tej show. Asi to je bully lebo tam proste stal. Ubí skár. Ubí ho auto. A tu sú všetci odfotení na fotke. No poď, Ubi Zatvec. Na a nejde obi. Podle mě. Myslím, že jsem dostal detention, ale ne, nejsem si jistý. A co tu robí tento, tato socha tu? Grandpa explain. Game over. Respect. ochoty. Siu, siu, siu, siu, siu, siu. Ja potwierdzam zvuky, mm. które nie poznam. Mm. toto som fakt nešakal, Ja, ja som ho vôbec ani nevidel, že je tam. Tak toto... Kto sa zľakol, tak dajte like na video. Nech vidím. Ah, oh, toto som nečakal fakt, že... <laughs> Welcome to Ubi Schoolhouse. Ubi Schoolhouse. Ako kay bibon na host ni. Number game. Steht. Äh, drei. Äh, awesome. Ubi. Hooray! Yay! You good counter. Hooray. You are a good counter. You že som dobrý počítač. OK. Ďakujem, Obi. Obi, you count. 12. Oh, oh. 16. 35. Obi je naštvatý. On pôjde rýchlejšie teraz. Či? ľúbi. <laughs> Mm. ja som nikdy nevidel mm. túto show, mm. ktorá... Lebo táto show vraj bola len v Amerike. A... Uh, ku nám sa to nikdy nedostalo, tak som si normálne pozrel, že o, čo, o čom to je. Čo je toto? Nejaký kostým. Ubi, čau. OK, to bol principál. Už viem, už viem, kto je principál. To je ten, um, ako keby ten starý, tento, čo, čo nemá Usta mm. mm. Grampu. Mm. Savolaten. Daroka. Te. Ubiho auto. Hm. Aha! To bolo cute náhodou. A. Ah. A. Ah. Zoom! Okay. Žiadny mm. attention. OK, toľko dá sweep. OK, už viem. A mám taký pocit, že Goda Sweep je noha. Lebo v tej show je tiež noha. Ja si pre istotu zoberiem eh, ďalšie auto. Mm. Idem tadiaľto. Okej. Okay. Koho máme tamto? Á. Ubi je za nami. Čo není... Čo je dobré, lebo aspoň viem, že Čiže toto je mm. principál. Mm. OK. Počkám, kým mm. sa Ubi dostane na túto chodbu, kde som ja. Lebo ja ho potom vťasknem. Peace out. ona. E ona. Why? Inka ready. Ne. OK. Toto som mal očakávať, že sa stane. OK. Tretie kolo. Za pred nami. Oh, hi. Welcome to Booby Schoolhouse. Booby Schoolhouse. <laughs> Number game. Three. Uh, you win star. Hooray! Hooray! Hooray! Patrz sami w ten voice acting. You. I nie to ani voice acting, ale... Yes! Hooray! Ten deweloper rozostrzychał audio z rôznych, z rôznych uh, dielov tejto showky a písalo tam niečo, že aj boli Ubi nejaké Ubi Flash Games. Uh, Ubi Flash Games, tak aj stade, nejaké zvuky. I was voice liney. Potom vám ukážem, že z akých z koľko veľa dielov musel ten developer uh, vystrihnúť tie, to audio, aby aby sformuloval vetu, že hi, welcome to my schoolhouse. OK. Máme dosť veľký lead pred eh, Urbim 1, 5, 35 je odpoveď na všetko. Oh. OK, no messing around. Let's do this. OK. preto stále nevidím Ubiho. Ubi! Aha. Už je tam, OK. Oh. Počul som... To je playtime, nie? You play, OK. Chicken! Hele, namiesto namiesto toho, aby som ju namiesto, aby som je niečo urobil zle, tak som mi dal kostým. To je zlaté. Bude tam zase peniažčok, či nie? Nie, není. Lebo tu býva vždycky peniažčok. Ubi! Zoom! Úbima auto normálne. Mm. Mm. Počkáme si na Úbiho, mm. nech sem príde so svojím repujúcim hlasom. Normálne. Aha. Zahni za roh. Zoom! OK som sa obával, že zase dostanem detention, ale principál Grampu zahol za, za, za roh. Takže to je v pohode. Nie, e, minus 5. Uh, uh, toto je minus... Tiež 5. 38. Ubi Engrej. Ubije naštvatý. E -e. Ehm da da da da da da da. Čo to bolo? Ha? Zoberiem si ešte jedno auto. Two, three, four, five. Yay! toto je asi jeho sestra. Ubi ho sestra. Hm. Ah. explain. Game over. Respect. Jakéže game over respect? Grandpa got you. Three seconds. Two seconds. Uh-oh. Uma. So voilà. I don't like this. I don't like this at all. Na a. Na a. OK. A máme toho tu. Ubi. Ubi. Takže toto bol Ubi's Basics in Education Learning od developera menom Angry Birdman 03. Takže idem vám ukázať. Toto sú všetky diely, z ktorých zobral moje Slaney. Čiže je ich tam asi 20, alebo asi hej, dva, nech tam vyše 20, tak props developeri, že si dal takúto námahu a robil tento mod. Takže, čo si myslím o tomto mode? Um, keďže som nevidel Keďže som nikdy nevidel túto show, tak som bol celkom um, zvedavý, že ako to bude vyzerať a a veľmi som bol prekvapený. Akože videl som tu predošlú verziu tohto modu a, a keď si porovnám tu staršiu verziu s touto novšiou, tak táto je definitívne lepšia, lebo tam boli aj textúry po niek- niektoré poprehotované a takéto veci, ale tomuto módu dávam 4 hviezdičky z 5, len za ten jumpscare sound.